भाई ये तो बहुत ना इंसाफी है तुम चार मैं अकेला हम्म, सही कह रहा है तुम दोनों सड़ जाओ भाई ये तो और ना इंसाफी है हम तीन तुम दो हम्म, सही कह रहा है तो क्या करना चाहिए तो भाई एक काम करते हैं आप दो दो हो जाओगे आपस में निपट लेना मैं निकल जाता हूँ आपस में लड़ रहे लड़ाई तो हमारी उससे हुई थी मेरे को मार रहे हो तो? तेज क्यों चल रहा है बहुत तेज चल रहा है यार एक्शन क्या करना था रुक जा एक्शन भाई ये तो बहुत ना इंसाफ किया तुम चार मैं अकेला देख रहे थी यार <laughs> हो गया एक्शन भाई हो गया और क्या यार तो भाई ये काम करते हैं आप दोनों तो भाई हो भाई <laughs>